ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ጥብስ ተደርጎ የተሰራ ተበልቶ የማይጠገብ የምስር ክክ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለወጡ ሶስት ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ልጬና ከትፌ አዘጋጀዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀውትን ሽንኩርት በድስት ውስጥ አስገባና እሳቱን ከፍ አድርጌ በራሱ ውሃ አብስዬው እመለሳለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ብስል ብሎልኛል። ዘይት አደርግና ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቼው መለሳለሁ። የምስር ወጡን ጥብስ አድርጌ ስለምሰራው ዘይቱን በዛ አድርጌ ነው የማደርገው። እናንተ የሽንኩርቱንም የዘይቱንም መጠን እንደየፍላጎታችሁ ከፍም ዝቅም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። በርበሬ ያስገባና ከበርበሬው ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬውንም መጠን እንደምንሰራው የወጥ ብዛት ወይም እንደየምርጫችን ከፍ ወይም ዝቅ አድርገን እናስገባለን። በርበሬውን ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር በደንብ አቁላልቸዋለሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እስካሁን ምንም ውሃ ሳላስገባ ያቁላላሁት። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ እያደረግኩ አቁላላዋለሁ። ቁሌቱን ሶስት ጊዜ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግኩ በደንብ አቁላልችዋለሁ። ውስጥ አንድ ከግማሽ ኩባያ ምስር ክክ አጥቤ ያዘጋጅቻለሁ ምስሩን አስገባና ጥብስ አድርጌ ከቁሌቱ ጋር እያቁላለሁ አበስለዋለሁ። ምስሩን ካስገባን በኋላ ምንም ዋሳ እናደርግ እሳቱን ቀነስ አድርገን በቁሌቱ ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን። ምስሩን ከቁሌቱ ጋር ጥብስ አድርጌዋለሁ። እየበሰለ ነው። ጨውና መከለሻ አስገባና ትንሽ ውሃ አስገባና እሳቱን ቀነስ አድርጌ ለአምስት ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ምስሩ እየበሰለ ነው። ትንሽ ይቀረዋል ግን እሳቱን በጣም ዝቅ አድርጌ አሁንም ለአምስት ደቂቃ በሙቀቱ ስቲም ሆኖ እንዲበስል አደርገዋለሁ። የምስር ጥብስ ወጡ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።